Saluton carai esta sodu grava e politica e crisoi uno en uh, Italio la lia en Nederlando samtempe kai tio compreneble mi tio compreneble um, pri sorgigas in pri la situazio cae do po la unua foio mi accetis ci ti un giornalo hot pro io so skipe amsterdam por uh, clopo di compreni la vid punto della Nederlandanoi e char mi vere pensas che mi estas mem ponto inter la du culturo sense compreneble mi alvena sel italio dola nederlanda vi punto e se ancora tre fremda al mi sed e che interessa char gi esta stiel tiel tiel mal simila do yen kion eh, mi vola diri al vi kai mi havas ideoin por la venonta pardon, se smulta multe homo pro la venonta ehm sezono char eh, la tria sezono Baldo Valdenos kai estos novajo i wow do resto con ni come dito con ni tanto. Saluton, cae bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodio, mi volas legi cae mediti cun vi sur calcae vortoi cui aperis en la iaro 1893 en la revuo La Esperantisto. Mi estas ie pagio cent sestec unu en la meso de la pagio. La unua a brosiuro pri la linguo Esperanto aperis en la fino de la Jaro 1887, Oktec Sep. unu tempe en kaj lingvoi, Sub la titolo Dr. Esperanto Lingvo Internazia antaŭ parola cae plena lerno libro. La Linguo en la komenco havis nenian nomon. cae Esperanto estis la pseudonimo de la aŭtoro de la Linguo nuna redaktoro de la esperantisto. Sed iom post iom la amicoi de la nova lingvo transportis la estintan, nun iam ne usatan, pseudonimon de la autoro sur la lingvon mem, quiu nun portas la nomon lingvo esperanto au simple esperanto. La hodiaua medito estas pure esperanta oppure pri esperanta effettive. Do ni conas tiun publication quiu aperis en la iaro 1887 sub la nomo la unua libro. Cai mi pensas che multae homo i quiu ne vidis la publication en printita formo pensas che gi estis tre dica Fakte, Zamenhof parolis pri brosciuro, ec ne libro. Kai vidu estas en tiu momento en la unua jaro i pasis nur eh, malpio de chiaro e cune chi ama per isti i borto in eh, mi laut legis antawe mi estas rigardanta for de la fenestro char uh, neja sufice forte non kai es la unua foio ki mi vidas la nejon en uh, en amsterdam kai ya do Estas realo estas perspektivo estas mitoi estas tre diversai aferoi facte, cae diversai aliroi alla mondo. Ni cum medito per tio. Dancom provi attento, gis morgo, cae ciel ciam, antauen, sen fine.